its its مال آن در خصوص غیر انسان یا شی its Please put it back in its place. Please put it back in its place. Please یعنی لطفاً put قرار دادن یا گذاشتن it on داره اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه بک عقب یا پشت سر پوت بک یعنی عقب گذاشتن یا سر جاش گذاشتن in در its مال آن place جا یا مکان its place یعنی جای آن in its place یعنی در جایش please put it back یعنی لطفاً آن را برگردانید یا آن را باز بگذارید in its place در جای خودش please put it back in its place لطفا آن را سر جایش بگذارید please put it back in its place please put it back in its place The cat is licking its tail. The cat is licking its tail. The cat یعنی اون گربه اون گربه مشخص is licking دارد میلیسد lick یعنی لیسیدن و در اینجا is licking حالت حال استمراریه The cat is licking گربه دارد میلیسد It's tail tail یعنی دم It's tail یعنی دمش The cat is licking its tail گربه دارد دمش را میلیسد The cat is licking its tail The cat is licking its tail.